السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا حاولت ندير فيديوهات قصار شوية باش ما نطولوش عليكم الناس كيهضروا بهذا الشكل هذا كيقول لك آه، الفيديو طويل وراه ما يمكنش عمري غتبغي تشرح على شي حاجة خاصك تشوف هي الوقت اللي كتحتاجو غاديش يمكن لك تختصر ولا تزيد ولا على اي تفضل اسيدي ديما نهضروا على هذا السيلندر هذا راكم عارفين راه كبير كيعبر 52 ملم بالنسبه للبيستونات ديالو راه سور كوم سور كوموند فيهم غير ساقمه وحده غير غير ها هو كيبان هنايا كيكون فيهم série هما فيه شي عشرة ولا شنو بحال هذا هو اثنين وخمسين فاصلة خمسة غير التذكير اللي خد هاد البيستون هذا ما ياخدش هاد النقطة حمراء يحاول ياخذ الخضراء لان الحمراء كديلاطة كتضرب واحد شويه كتنفخ هذا ما كيتنفخ ما والو وراه كيكون بحال هكا هو كما كتشوفوا فيه وفيه سقمه وحده ال السقمه ديالو هي هذه ها هي في بندك ولي ساق ال راكم عارفينها كيفاش كتجيب بريسيون من الفوق ما كتزقل والو بان لك اولي بلا ما تهبط يدك ساق مائل ال كتجيب pression من الفوق مقدم على البيستون من الفوق هادشي راه مزيان بزاف ولكن كتضطر باش تبدل البياله ودير بزاف ديال الحوايج راه كيخدم مزيان ولكن راه غالي على اي يعني اللي ما عندوش الصبر وما عندوش حب ديال ديال هاد التخربيق هذا راه ما يقدرش يصبر لهذا الشيء هذا لان اول حاجه كياكل كي بعدا راكم عارفين الدوطون كيفاش دايره غادي تضرب فيه تماره ما نعاودوش الهضره غتضرب شوميز بوست السيلندر وغتجيب بيستون وغترودي وغيدي منك وقت والروداج ديالو راكم عارفين كيدي ألف وميتين ألف وربعمية كيلومتر ماشي ساهل ظهرك يعوج <laughs> ولكن الدراري الله يهديهم كيصبروا لهذا الشيء حتى حنا كنا منهم ولكن دابا كاين البديل شنو شناوا شنو الله عما دار ما فيهمش ما فيهمش التماره بزاف وحتى الا خسر لك كتقام عليك رخيص انا بالنسبه لهذا السيلندر دابا هذا باش تصايبو وتروديه وتطلعو وتجيب لي راه غيتلقم عليك ب 3000 درهم هذا غيتلقم عليك ب 3000 درهم ب l'essence وال rodage ديالو ووقته وال commande هذا داير داير 1000 درهم هذا داير شي 1000 درهم يا شحال غتخسر عليه ديال l'essence؟ شحال بغيت غيصايب لك tourneur chemise. خصك تضرب به 1300 ولا 1400 كيلومتر عادي يمكن لك تبدا تفيني فيه وتقدر تغلط غير غلط صغير يضرب لك وتعاود كلشي بالزيرو هذا هو الاشكال اللي كاين هذا هو الفرق اللي كاين ما بين الكاترطون والدوطون ولكن نتمنوا التوفيق للجميع كاين اللي عزيز عليه هذا الشيء هذا واللي هو يعني عنده ما يقول في الحرفه راه ما نخاف شي عليه راه يوصل اللي بغا ونتمنوا لكم التوفيق عاوتاني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته